在机场买东西都能我要来开箱。阿爸，你坐那边，在我们中间可以放食物。哦，看起来很好吃，这是我的。 <gasps> 那是波体。 买来一个奶油的，这个看起来很好吃，我觉得很我很好奇是什么，里面包困。还没有，然后还一个花生，花生肉馅，哪袋？杯角杯口好可爱。 喝红茶拿铁，很好吃。Thank you, Dono.